Hola. Somos Fantastic Five. Y bienvenidos al Trick del Día de las Madres. a letra chata. Perdemos la pelota. No, o sea, pegó para allá y tiene que agarrar allá. O sea, no tenía que estar en el colchón. Ponemos, la pelota. O sea, no se perdió yo. Pero básicamente. Hola. Eh. Five Si te gustó el video porfa dale al like Compartir con tus amigos No te olvides antes de irte Dale ese botón rojo que dice suscribirse Somos Fantastic Five Si te gustó el video porfa dale al like Compartir con tus amigos No te olvides antes de irte Dale ese botón rojo que dice suscribirse